Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous présenter euh, bah, l'iPad, ce que je fais sur l'iPad, les applications, comment j'utilise en cours, etc. Je vous avoue que c'est euh, la meilleure pour moi euh, option pour euh, écrire euh, son cours à la main mais sur un ordi aussi. Moi c'est le meilleur investissement pour un étudiant de, se prendre un iPad. Donc moi j'ai l'iPad Pro 10.5 avec l'Apple Pen euh, de première génération. je vous conseille pas de prendre un, iPad hyper cher, hyper sophistiqué si c'est juste pour prendre vos cours à la fac. Vous pouvez prendre l'iPad le, à 300 euros le premier. Moi j'ai pris le Pro tout simplement parce que j'utilise beaucoup mon iPad pour YouTube euh, ça m'aide énormément parce que j'ai un stylet, c'est beaucoup plus simple pour euh, faire des miniatures ou autre. Donc, j'ai pris cet iPad là, euh, il est très très bien, vraiment, il est très fluide. Je n'ai vraiment rien à dire là-dessus, la batterie elle tient très très bien. Enfin, je peux faire mon cours de 8h jusqu'à 20h, ma batterie sera toujours là en regardant des vidéos YouTube, en regardant sur Netflix, en regardant des trucs sur Instagram, etc. Ça tient vraiment très très bien la batterie, mieux que certains ordinateurs je trouve. donc ensuite j'ai acheté dernièrement cette petite coque euh, pour iPad donc ça je l'ai acheté sur Amazon ce qui est bien c'est que c'est une coque qui permet voilà de faire tenir l'iPad mais aussi ce qui était livré avec c'est un clavier alors je n'utilise pas beaucoup mais c'est vrai que euh, pour aller en cours quand des fois je note sur l'ordi euh, beaucoup de choses donc au lieu de prendre mon ordi et mon iPad bah je prends directement bah, mon petit clavier comme en plus c'est aimanté ça tient tout seul donc moi je prends mon iPad je le mets en mode ordinateur, je connecte le clavier au Bluetooth et basta. Vraiment, c'est très très simple d'utilisation. Euh, donc voilà, je vais vous montrer tout ça bien évidemment euh, bah, en, voix off pour vous montrer. Mais ça c'est un très très bel investissement, je vous conseille vivement, c'est excellent. Donc voilà comment ça se présente sur l'iPad, hein. c'est comme un iPhone, euh, c'est pareil. Et voilà les principales applications que j'utilise, YouTube, Instagram, Messenger, Dropbox, Justit aussi c'est très important, Drive. Et le principal c'est good euh, GoodNote, cette application là que j'appuie. J'ai regardé plein de vidéos pour comparer euh, Notability et GoodNotes, mais le meilleur pour moi reste celui que j'ai pris. C'est GoodNotes, il est beaucoup plus fonctionnel, plus complet, plus d'utilisation, euh, il est payant, mais bizarrement, j'ai toujours pas été crédité sur mon compte alors que ça fait euh, longtemps que je l'ai acheté. Donc euh, Good Notes, moi j'ai le numéro 5 je crois, il est pas si cher que ça, il est à 8 euros et quelques je crois. il se présente comme ceci, donc là c'est tous mes documents, donc si tu veux créer un dossier, tu vas dans nouveau, tu utilises blog notes, dossier, images, tu peux scanner des documents, prendre une photo, importer, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Admettons tu veux créer un agenda comme celui que j'ai fait au mois de janvier, tu appuies sur nouveau, tu utilises bloc notes. Et ensuite, voilà comment ça se présente. Toi, tu fais en mode euh, portrait. Nous, ça sera en mode paysage, mais voilà comment ça se passe en mode portrait. Donc, tu as différents types de papiers Là, tu as le blanc. Là, tu as effet, vous savez, comme, euh, comme les bullettes euh, journaux avec des petits points. Là, tu as les petits carrés. Là, tu as les lignes. tu as les, les grandes lignes. Tu as ensuite les papiers à lettres. Euh, celui-ci est vachement bien pour euh, faire pour faire des dessins au dessus et ensuite euh, écrire ce qui a je sais pas une description ou autre. Moi j'utilise celui-ci au niveau du papier, il est vachement bien. Ensuite, voilà, vous avez aussi des colonnes. Je sais pas si vous voyez bien sur l'image, trois colonnes. De toute façon, il y a marqué deux colonnes, etc. Enfin voilà. Ensuite, vous avez toutes les trucs de comptable. Euh, vous avez les to-do list, vous avez aussi les planeurs euh, verticaux, mais euh, c'est pas, pas ouf. Là aussi c'est pareil, weekly planner. Ensuite, as même les partitions de musique. Donc ça c'est vachement bien. Mais nous, on va prendre un paysage, et en paysage, nous ce sera ça, hein, le, petit weekly planner B. Mais sinon, voilà ce que tu as, as à peu près la même chose, hein, les mêmes feuilles. Et, voilà, donc admettons on veut créer ça, bah tu fais juste créer, hop, et t'atterris là-dessus. Tu peux écrire, euh, voilà, janvier, etc. Enfin voilà, tu écris euh, ce que tu dois faire, etc. Donc c'est vraiment euh, hyper pratique ce genre de choses. Hop, on va le supprimer. pour supprimer, appuies sur la petite flèche, hop, placer dans la corbeille. Ok, et c'est fait. On peut créer aussi un dossier comme celui que j'ai fait avec le cours S1. Donc le cours S1, voilà ce que ça donne avec tous mes cours, comptabilité, droit public, gestion, macroéconomie, mathématiques, méthodologie. Par exemple, si on prend les maths, on prend probabilité par exemple. On voit qu'il y a plusieurs chapitres, donc ça c'est hyper pratique euh, d'utilisation. Par exemple pour chapitre 1, dénombrement, on appuie en haut à gauche, là le petit bouton que j'appuie, hop, on appuie sur les petits carrés. Là on peut voir bah, toutes les pages en fait. Donc ça, c'est vraiment pratique. Si tu vas à la page bah, 9, euh, hop, sélectionné, bah, tu la page 9 directement. Donc c'est hyper pratique ce genre de choses. Donc comme tu peux voir, j'ai mis pas mal de couleurs. Et c'est vraiment hyper pratique pour les maths parce que le prof, il se corrige souvent. Et pour faire les formes ou pour répéter les phrases énoncées, la pas est vraiment top. Par exemple, ce genre de choses, combien de mains sont possibles, combien de mains comporte au moins une dame, combien de mains, tu vois, toujours combien de mains. Moi, j'aime pas faire des traits, vous savez, genre euh, les comme ceci, tu sais, pour dire, ouais, c'est la même chose. Ou alors euh, des guillemets comme ça, je supporte pas. J'aime bien vraiment avoir les mots entiers. Donc je fais juste copier-coller. Donc c'est hyper pratique à faire, je vous montre. Je prends le petit lasso là. tu as juste à entourer comme ceci. Appuyer. Copier. Et admettons, as l'énoncé à côté, on va dire coller. Hop, tu le mets et basta. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper, euh, bah, hyper avantageux pour moi parce que c'est au moins, pas besoin de réécrire la même chose 15 milliards de fois. Pour supprimer, tu prends la petite gomme, soit tu fais effacer tout le trait. Donc là, tu as tout le trait qui est effacé soit euh, tu fais uniquement le surlignage, c'est ce que, ce que j'ai beaucoup aimé euh, sur GoodNote, parce que sur Notability, il n'y a pas. Ah, maintenant tu t'es trompé de surlignage, hop, ça enlève juste le surlignage. Maintenant, tu veux supprimer, mais euh, genre normal, sans faire tout le trait, tu vois. Tu peux faire comme ça. Voilà, faut juste décocher les deux cases, là, celle-ci. Donc pour les formes, c'est aussi hyper pratique euh, pour faire des dessins. Par exemple, les quatre couleurs, là, bah, c'est hyper pratique à, faire avec l'iPad. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les formes aussi. Euh, les formes, ça m'aide énormément, que ce soit les carrés, les losanges. Par exemple, pour ça, pour les ronds, ça, ça m'était hyper pratique. Pour faire des ronds, bah, c'est facile, tu vois. Tu fais juste des ronds avec ton stylet en utilisant cette, euh, cette application-là, outil forme. Donc tu peux faire des carrés. Les carrés, j'ai un peu plus du mal. Et ça, c'est rare que j'arrive à faire un carré d'un seul coup en une seule traite parce que j'ai du mal à suivre les, traits. Ça, c'est un peu plus galère, je vous avoue. Après, après au niveau des triangles, ça va. Mais c'est vrai que les carrés, c'est un peu galère. hop, on va faire tous les traits. Hop. Ensuite, il y a le surlignage. Euh, soit tu fais tracer en ligne droite. Donc là, quand tu, vas quand tu vas faire un trait, ça va être droit. Vous voyez pas grand-chose, mais hop, ça va faire droit. Euh, soit euh, tu fais euh, pas ligne droite et là tu peux colorier comme j'ai fait à l'intérieur de ça. Parce qu'en fait si j'avais colorié à l'intérieur de ça, bah, ça m'aurait fait juste un trait. Alors que non, moi je veux colorier le tout. Donc bref, vous avez ces différentes options là. Et ce qui est bien, c'est que je peux insérer une image. Si je veux insérer Bichette, bah, je peux insérer Bichette. Je peux même écrire dessus, faire ce que je veux. Donc ça c'est pratique quand tu fais les diaporamas. Mais généralement, ce que je fais, c'est surtout en macroéconomie, c'est surtout pour insérer les diaporamas. Mais voilà, sinon je peux insérer donc les images, les diaporamas, etc. Donc c'est ce que je vais vous montrer, pour la macroéconomie. On va prendre euh, celui-ci. Donc pour la macroéconomie, voilà les différents euh, schémas. Donc généralement, en fait, ces schémas-là, je fais une capture d'écran euh, de ma page où il y a, où il le, schéma. Ensuite, bah, je peux je rogne le, au niveau du schéma et je l'insère dans mon dossier et je peux juste à côté bah, mettre ce qu'il y a, en fait, ce que, ce que ça signifie. Donc ce qui est bien, c'est que je réécris pas bêtement ce qu'il y a au tableau. Donc tous mes cours, en fait, sont en forme de fiches. Tout est fait en forme de fiche. Je trouve ça hyper clair et euh, c'est pratique à, à, visualiser parce que quasiment une, page, c'est une fiche si tu veux. Au lieu de faire ça sur plusieurs pages, au moins bah, j'ai tout ça sous, une fiche. Donc je suis assez contente du résultat que ça donne. Pour la gestion par exemple, il fallait surtout euh, bah, faire toujours ce genre de tableau en fait. C'est hyper chiant à faire à chaque fois à la main, à refaire, les, les petits trucs comme ça, hop et bah ça. C'est hyper chiant. Donc moi ce que je faisais, j'avais juste voilà à faire copier, coller et... Euh, euh, et je, reprenais pour P, 3 je refaisais pareil, je supprimais juste euh, ce qu'il y avait à l'intérieur en faisant ça, quoi. Donc voilà, c'était hyper pratique pour moi aussi de faire ça, même si sur l'ordi, peut-être que c'est aussi simple, mais je trouve écrire à la main, ça va être aussi rapide que d'écrire à l'ordi, voire même des fois plus rapide. Je trouve que les codes couleurs m'ont vachement aidé puisque là on a pas mal d'informations avec l'étude de cas. Donc moi il fallait vraiment que je surligne en rose par exemple les 1200 produits, 63 000 pour le coût de production total, enfin plein de choses comme ça que je vais retrouver dans mon tableau. Donc dans mon tableau ce que je vais retrouver bah voilà pour calculer ça bah j'ai besoin de tout ça et donc bah heureusement j'avais surligné dans mon tableau précédemment bah ça pour que je puisse savoir ça c'est pareil, ça c'est pareil, ça c'est pareil pour connaître le coût de production et ben hop on le met en rose ici aussi et ça pareil. Comme ça, je me repère plus facilement. Du mal un peu à m'exprimer, mais tu vois, tout ça, c'était dans mon tableau. Tout ça aussi, c'est dans mon tableau. Ça aussi, c'est dans mon tableau. Euh, et ça, on reprend les mêmes valeurs. Là aussi, c'est dans mon tableau. Donc, tous ces chiffres qui sortent, là, on ne sait pas d'où ils viennent. Bah, heureusement, j'utilise un code couleur, puisque sans code couleur, je ne comprendrais rien. Vraiment, rien du tout. Vraiment, c'est hyper bien parce que l'iPad, il te propose euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Tout ça de couleurs que je veux. Et je peux personnaliser, par exemple, avec euh, bah, du rose, des choses comme ça. Enfin, je peux choisir la couleur que je veux. Mais c'est vraiment très pratique. C'est, euh, on a une multitude de choix. Donc, vous pouvez le voir, par exemple, dans mon droit, droit public son cours me permet de faire directement une fiche de révision. Euh, pas besoin de noter le président, machin, ceci, cela, ni rien. Je note juste bah, ses fonctions, ça me fait une fiche de révision. En fait, j'écris plus le cours et après je fais mes fiches. Non, ça c'est vraiment fini, c'est une grosse perte de temps. Désormais, je fiche quand je prends mon cours. Par exemple, pour la monnaie, on peut voir que une page, c'est un thème. Un thème, c'est ça, tu vois. Ça, c'est mon thème. Une page, c'est un thème. Là, c'est pareil. Source de l'inflation, une page, un thème. Là, c'est pareil. Enfin voilà, c'est très pratique ce genre de choses. Donc j'essaye de concentrer les informations en une seule page et pas d'épiloguer pendant 15 ans. Par exemple, pour les critiques de Harrow et de Keynes, j'essaye de faire une colonne pour... Euh, un courant, on va dire. Comme ça, on peut bien voir les différences, les points communs, etc. Donc comme ça, on joue un peu aussi sur les couleurs pour accentuer euh, leur opinion. Et les auteurs, je les mets toujours en bleu, les définitions en vert, les choses importantes en rouge, les dates en rose, etc. De toute façon, ça c'est un code couleur propre à chacun. J'essaye aussi de respecter pour chaque chapitre un code couleur. Par exemple, pour le dossier 4, investissement, c'est du violet. Donc voilà, rôle de l'investissement, c'est en violet. là, c'est en violet. Là, c'est en violet. Enfin, tu vois, toutes les, euh, toutes les, thèmes, les, grands 1, les grands 2, etc., bah, c'est en violet. Donc voilà en gros euh, ce que je fais, c'est un peu plus pour le côté esthétique. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses, sinon vous avez aussi le traitement de texte, euh, il est où d'ailleurs, je l'utilise jamais, ah oui c'est ça. Voilà, vous avez le traitement de texte, donc ça vous pouvez euh, bah, écrire avec votre iPad ou comme ça, ou sinon vous avez le clavier, donc ça c'est comme vous voulez. Moi j'utilise rarement, je vous avoue. Donc par exemple j'ai fait une page en plus, je vais dans le petit carré en haut, je vais sur cette page-là, je fais sélectionner, j'appuie sur celle-ci, hop, et je fais corbeille. C'est hyper simple. Sinon, pour imprimer, bah, tu vas dans le petit logo ici, celui que j'appuie, hop, appuies, tu fais imprimer, tout imprimer, et après, bah, t'as as toutes les, tout, tout, ça à imprimer. si tu veux pas imprimer la page 8, bah, tu enlèves là. tu vois, tu fais, tu es un peu comme tu veux, donc c'est hyper pratique. Je vous avoue, au début, j'avais un peu du mal à écrire sur l'iPad, j'écrivais gros, enfin, c'était pas très lisible. Enfin, là, c'est pas non plus lisible de fou non plus, mais je comprends mon écriture, tu vois. C'était vraiment pas ouf du tout. Mais au bout de 4 heures, bah, j'ai pris l'habitude. Donc ce que j'utilise avec c'est le stylo Bic enfin bi, à bi plutôt. Euh, et pour écrire, soit je zoome la page comme j'ai fait, donc j'écris directement comme ça. Hop. Soit sinon, euh, ce que je fais, on va, essayer de prendre... Euh, on va essayer d'avoir un peu plus de place. Je prends le petit logo là juste à gauche, celui auquel j'appuie. Ensuite, bah, je dirige le carré vers là où je veux écrire hop, on va écrire là. là, je peux écrire facilement. Donc, par exemple, hop, j'écris jusque-là. Bah là, au lieu de bouger mon truc comme ça pour pouvoir continuer d'écrire, il va me proposer, euh, je vais vous montrer, il va me proposer de réécrire dans le petit carré bleu pour pouvoir continuer à réécrire. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Euh, je ne crois pas m'être fait bien comprendre. Mais bon, je pense que vous avez compris. Mais je vous avoue que je préfère euh, l'option numéro 1 où je zoome je trouve que c'est un peu plus euh, un peu plus rapide. Même si en zoomant, faut faut bouger la page pour continuer d'écrire. Euh, je trouve que c'est plus plus simple pour moi. Donc grâce à les pages, j'ai pu euh, mieux écrire, je trouve, parce que moi je suis gauchère, donc j'écris très très mal du base. je trouve que je me suis améliorée au niveau de mon écriture, c'est lisible, alors qu'avant c'était comme, vous savez, les, médecins. Donc là, je suis hyper contente et vraiment trop contente. Ah oui, je voulais vous montrer ça, les, principaux déterminants de l'investissement. Donc je surligne en fait je surligne en fait euh, un, thème, on va dire, et ensuite bah, je vais écrire euh, de la même couleur ce thème-là. Je sais pas si je me fais bien comprendre. le coût de facteur de production, c'est en bleu. Et eh bien, hop, le coût de facteur de production, c'est en bleu. Pareil pour la profitabilité des, des projets et investissements. Hop, c'est en orange, parce que c'était en orange. Et là, les contraintes de financement, c'est en rose eh bien je ne l'ai même pas écrit, on <laughs> l'a zappé en cours. Donc ce qui est bien avec l'iPad, c'est qu'on est vraiment obligé d'aller en cours pour pouvoir écrire son cours, puisque euh, bah, je le fais en fonction de ce que dit le prof et non en fonction d'un diaporama, en fonction d'un cours déjà écrit, euh, déjà euh, sur Internet, qu'on peut facilement trouver sur Internet. Là, je suis vraiment obligé d'y aller pour que mon pour que mes cours se suivent en fait. C'est pas genre ah, bah je demande au voisin de, me filer le cours qu'il a pris, etc. Bah non, faut que j'y aille pour pouvoir écrire. Sinon c'est une grosse perte de temps de réécrire, etc. Ce qu'il a envoyé le voisin, machin et tout. Non, c'est c'est pas possible. Donc voilà, je trouve que c'est hyper clair, je trouve que c'est c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile pour moi en tout cas. Donc je suis vraiment super contente de, ce que j'ai fait. Donc après avoir imprimé mes cours, bah, tout simplement je les mets dans un classeur et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait vachement bien, le rendu est vraiment bien, ça s'imprime très très bien, les couleurs sont très jolies et plus besoin de surligneur, plus besoin de, de tout en fait, on n'a rien de besoin. Pour mes TD je m'y retrouve facilement vu que j'ai l'énoncé et j'ai les réponses juste en dessous. Donc c'est vraiment hyper pratique ce genre de choses. Donc euh, voilà ce que ça donne. Et comme ça, ça me permet de vraiment bien, euh, bien apprendre mon cours parce que c'est sous forme de fiche de révision directement. J'ai pas besoin d'en refaire une. Tout est clair, tout est net. Vraiment, je, J'adore et euh, je suis très contente. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur l'iPad. Je sais que euh, bah, à Noël, beaucoup de gens ont demandé l'iPad suite à mes nombreuses vidéos que j'ai faites dessus. Enfin j'ai fait beaucoup en vlog mais je vous, vous ai pas montré officiellement comment ça se passait etc. Et je suis vraiment super contente de tous vos retours là-dessus parce que vous avez été nombreux à me dire j'adore l'iPad, merci beaucoup de m'avoir montré ça. Parce que c'est vrai que pour euh, les personnes en architecture, en, dessin, dessin c'est excellent pour vous, hein. ça prenez ça, c'est excellent. Euh, le droit, je sais pas si ça peut vous servir énormément parce qu'en droit il y a beaucoup de choses à noter. Je vous conseille quand même le MacBook Pro ou MacBook Air en droit, mes sciences politiques, mes médecines, euh, physique, tous les trucs euh, sciences que je jamais à comprendre, c'est hyper bien l'iPad. gestion c'est pareil, économie c'est pareil, enfin toutes les matières sauf le droit je dirais, le droit tu peux écrire à l'ordi avec ton petit clavier, c'est vrai, mais je conseille plutôt le MacBook Pro. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.